सब ने कहा इतना भी प्यार मत कर बैठना कि बाद में ज़्यादा तकलीफ हो अब उन्हें कौन समझाए कि तुम दिल के कितने करीब हो अब मैं ये तो नहीं जानता कि मैं वक्त ज़ाया कर रहा हूँ या तुम्हारा इंतज़ार पर जो मैं महसूस कर रहा हूँ शायद वही है सच्चा प्यार खता भी है क्या मुझको गिला भी है क्या इस दिल की के दिल गया भी है क्या आशिक है ये जोर नहीं है मैं क्या करूँ दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूँ आशिक है ये जोर नहीं है मैं क्या करूँ दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूँ ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना मैंने उसके शहर को छोड़ा उसकी गली में दिल को तोड़ा फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल से उसे निकाला जो ना करना था कर डाला फिर भी याद उसी को करता पे पीर है वो एक तस्वीर है मैं कहता हूँ तोड़ते कहता है जंजीर है कोई कच्ची डोर नहीं है मैं क्या करूँ दिल पे कोई जोर नहीं है मैं क्या करूँ कोई कच्ची डोर नहीं है मैं क्या करूँ दिल पे कोई जोर नहीं है मैं क्या करूँ ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना मैंने उसके शहर को छोड़ा उसकी गली में दिल को तोड़ा फिर भी डाला जो ना करना था कर डाला फिर भी याद उसी को करता है ये दिल ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला